jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kuma ga shi muna dauke da wani sako na musamman zuwa ga masu ciwon daddal ciwon daddal ciwo ne wanda wani ruwa ke taruwa sai an fashi sai an yi operation an fitar da wannan ruwan wannan ciwo ne sananne shi ma kamar yadda muke cewa iya damun mutane kwarai da gaske to da yake iya da wannan ciwo Allah ba shi lafiya ga maganin abin da ya kamata ya yi in ba gane ba shi ne dai ciwon nan da za a ga wani lokaci har an sa mutum roba a asibiti to idan mutum yana da wannan ciwon ko ya yi ƙarfi an yi fashin zai iya yayi saboda gaba ko kuma ba ya bahushin to zai iya yi Allah zai bashi lafiya shi ne zai samu furan kalgo kamar cikin kwalba wadda muka nuna kwanan baya zai cika ta da furan kargo sannan kuma da furan bagaruwa furan shi zai tsintsinka tsintsinka ya cika misalin kwalba biyu ta mai gurguwa sai kuma ya samu kitson raƙumi sai ya samu man tafarnuwa sai ya gama su a guri guda bayan ya dake su sun zama gari limus wannan man raƙumi sai ya game ya dame ya dame ya dame su gamu sosai su cakulu sosai to shi kuma abin da zai yi zai yi shafawa ne a gaban shi da kuma cinyoyin shi amma har tsawon kwana ishirin da ɗaya kar a rage ko da kwana ɗaya saboda shi awon magani diyan da ka aji an ce kaza kaza to idan ka rage ko kuma ka ƙara sai a samu matsala shi yasa ga bature ma idan ya baka magani sai ya ce ka sha kwana kaza ko ya ce ka sha da safe ka sha da marici duk mutumin da yake iya da irin wannan cewa an mai fashi to yanzu ya ci gaba da shafawa insha Allah ruwan ba zai sake baɗo ruwa in kuma ba ya fashe idan yana shafawa to insha Allah ruwan ba zai taru ba da yawa yanda sai an fitar Allah kiyaye Allah ba mu lafiya Allah ba mu dacewa masu bibiya kuna rubutu na godiya to ni ma ina muku godiya kuma ina muku addu'a yanda kuke kauna mu ma haka muke nuna kauna muke nuna jin daɗi da addu'o'in da kuke mana Allah sada damu gaba ɗaya mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sanya annabi ya cece mu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah